Ну и всем привет, с вами 24 Сэн, и сегодня мы будем играть в Geometry Dash. Это первая серия. Я вот в игру чуть-чуть поиграл, она сложная. Ну и, короче, продолжаем. Даже 嗯 ну, наверное, будем заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Всем пока.